4. Diyalogları okuyalım. Kim konuşuyor? Resimlerin altına yazalım. Neredesin? Merhaba Mehmet. Nasılsın? İyiyim Aslı. Sen nasılsın? İşteyim. Çok yoğunum. Sen neredesin? Ben de işteyim.'' Görüşürüz. Görüşürüz. Selam Cem. Neredesiniz? Selam Ali. Can kafedeyiz. Orası nerede? Taksim 7. caddede. Siz kaç kişisiniz? İki kişiyiz. Mine de burada. Tamam. Orada görüşürüz. Merhaba Ayşe. Ben okuldayım. Sen okulda mısın? Merhaba Zehra. Hayır, okulda değilim. Evdeyim. Neden? Hasta mısın? Evet, çok hastayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. 5. Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazalım. Aslı çok yoğun. Ali hasta. Ayşe okulda değil. Mehmet ve Aslı işteler. Ali ve Mene Taksim'deler. Ya siz? Siz şimdi neredesiniz? Kaç kişisiniz?''